et c'est en Canada, ici, c'est um, uh, uh, Canada. Et c'était des temps que c'est très calme et je peux jouer le piano dans notre bateau. Um, ici, c'est le fleuve, um, le fleuve de le Saint-Laurent et on, on, peut voir les, um, les euh, comment ça dit, um, folk de, qui bonne sur les roches. Um, après, nous naviguer, nous sommes navigués um, autour de la Nouvelle-Écosse. Um, le long, nous continuons le long de des États-Unis et dans l'océan uh, jusqu'à nous étions uh, au Caribe. Et il y a des temps que il pleut et ici un arc, en ciel. Um, une petite chicadie qui était dans ma, mon um, bras. Et um, il y a des temps que c'était beaucoup, beaucoup de vent et beaucoup de vagues et trop, trop de vent. mais c'est autre temps qu'il est très, très, euh, c'était magnifique. Ici, oh c'est un dauphin. On, peut voir les dauphins. Euh, et j'adore les dauphins. Quand nous sommes euh, très proches à une île, le dauphin nous a écoulés. Et un, jour, nous regardons en baleine qui, um, qui était une mère um, baleine et elle, elle a enseigné son petite baleine à frapper son cul dans le dos. Um, les, les, plages dans le Caribe étaient, étaient très belles et on peut nager avec les tortues. Et c'était oh, le premier euh, nous, nous, avons passé dans notre bateau, euh, le, le dans notre, le bateau a attracté le euh, tarpon, qui est un, type de poisson très long, 6 ou 5 ou 6 Ici sont des recoins, mais c'est recoins en sable, c'est un, un, serpent ici comme nous Um, nous avons pris une, randonnée. Um, um, le, coucher à, le coucher à sol était, très belle. Euh, c'était comme notre voiture, c'est un dinghy en anglais, mais c'est le, seul mode pour arriver en terre. Et quand on était en terre, c'est beaucoup d'activités on peut faire, comme euh, monter le du cheval. Euh, et c'était une d'autres vidéos pour vous. Euh, quand nous sommes à le fleuve de la Seine-Lorraine, nous, nous sommes adoptés par une petite baby beluga. C'est un, type de baleine et je suis très proche et, le, trou dans le... Euh, euh, il, euh, soufflait le, le dos dans ma caméra, ici en vidéo. no selling this video for ten thousand dollars. ok. <laughs> oui, euh, donc on l'a vu gratuitement cette mhm. vidéo. magnifique, magnifique. Merci. Merci, merci. merci.